Seguru ez naukela bakarra. Klasean egon, eta irakasoian ez ezik beste dozertan pentsatzen pasatzen dizkia torduak eta orduak. Etzakiat, gauzari kutsalenetan. Nire munduan. Eta bapatean norbaite katea jotzen dik. Une horretan txe, bertan dauden guztiek katean dagoen tipuaren ganantz biratzen ditek burua ateatzetik buru bat ikusten duk. Segurtasun ezaren begira da galdua. Beldurra akaso. Begi mugimendu azkar batekin klasea begiratu ondoren, beregela ez dela ohartzen duk. Etzegok beregelan. Ahots lotxati batek gelako isiltasuna apurtzen dik. Ui, barkatu. Seguruenik une hortan barre urduri batzuk entzungo dituk ikasgelan agian irakaslea bera ere zeo zer esatera animatuko duk. Ni ere ez naiz aklaratzen ordutegi hauekin. Edo horrelako zerbait, zertzekiat nik irakasleek nola hitz egiten diten, ez diat magisteriorik egin eta egia esan nire ere etziat kasuan direk egiten. Bueno, goazen arira. Klasean postasun giroa nagusitzen duk. Uni horretan ez zagok ez deontologia periodistikorik Schopenhauerren pentsakrarik ez Schrodingerren katurik. Horregatik, une horrexengatik bakarrik, pentsatu nahi diat pertsona hori ez dela klase zerratu den ikasle soil bat. Pentsatu nahi diat, nahi ta joaten dela klasez klase erratu denaren egiten, ikasle aspertuei eguna alaitzeko. Horrela dela pentsatzea gustatzen zaidak. Polita duk. Norbaitek erotzat hartuko naik, baina unibertso baten jabe baninduan, horrelako pertsonak sortuko nizkien.